Пешәнлек продакшн. Киттек. Синең белән мин авыл клубында Таныштым, Синең белән булган кызлардан мин айныдым Мин синең яныңа барам Дип-дип тибә йөрәк Әйдә диджей куеп җибәрче Бер мидләк Син беләсеңме, бу минем яраткан җырым. Ә син беләсеңме, кемнең флешкасы уйный? Кемнең? Минеке. Һәм менә шунда инде мин аңладым. Син бурычлар дәфтәре. Сине бүген урлыйм. Син бразильский сериал. Сине бүген карыйм. Мин председатель. Ә син яңа уазик. Безнең мунча ташларына сибәмен тулы тазик. Дискотека тамам, халык тарала. Мин салмак кына сорыйм, ярыймы затырга? Ләкин син миңа елмаеп кына куйдың. Шуңа сәбәбен мин соңырак кына аңладым. Ул авылның икенче башында яши икән. Иу! Ләкин мин аны барыбер озатачакмын. Менә килеп тә җиттек күзгә, күз карыйбыз. Инде күптән шулай дәшмичә без торабыз. Син елмайдың да, өй ягына карадың. Һәм шунда инде мин сезнең капканы таныдым. Туктале, монда Зөлфия апа яши бугай. Әйе, ул минем әнием. Димәк, без синең белән троюродный туган булып чыгабыз. Юк! Мин пятидневка! Ә син завод КАМАЗ! Мин йокы шүлмәге! Син иртәнге намаз! Мин печәнлек! Ә син кара болыт! Зинхар өчен минем турында онот. Love story тамам, авыл love story тамам. Хәзер ихтибар белән тыңла мине амам. Клубта танышканда озатырга ашыкма. Башта сора! Кемнәргә ул кайда? как дела? Аль-Альхамдулила, лавка моя давала полна добра